quantos anos? aqui no lá. Ana Clara. Tenho sete anos. Meu nome é Ricardo, tenho 11 anos, passo dessa rua mais ou menos a... já estou fazendo um ano lá. Meu nome é Diego, tenho 10 anos. É, moro em Santa Teresa, Coroa. atravessa rua no dois meses. Meu nome é Samara, tenho 11 anos, estudo na escola Albert Schweitzer e faço essa rua há um ano e moro na Ladeira do Guararapes. Meu nome é Jéssica, tenho 14 anos e sou, sou chamada como baiana. Nasci em Salvador, vim pra cá com os meus 13 anos, moro na comunidade do Terra Corá, dessa rua vai fazer um ano. A gente mora na capital do Rio. A gente mora perto da sétima maravilha do mundo, que é o Cristo Redentor. O que eu gosto é de foi aqui que eu conheci meus primeiros amigos. E o que eu não gosto é que às vezes quando tem muitos pretos assim, muitos escuros, e às vezes dá medo quando você passa porque é, fica bandido ali, às vezes eles são bem agressivos, ou melhor dizer, usuários de droga. Quando eu crescer, eu quero ser um médico cirurgião da carne. Se essa rua que eu mais gosto de fazer é malabares, de ambulância. Eu moro no estado do Rio de Janeiro. Quando crescer, gostaria de ser médico. Quando eu crescer, eu quero ser arquiteto e o que eu mais gosto de fazer nessa rua é comprar Quando eu crescer, eu gostaria de ser modelo de biquíni. Quando eu crescer, eu quero ser pediatra. E eu gosto mais da rua é acrobacia só. Uhum. A casa é muito bonita, além de ser é muito grande, é bonita. muito grande. E hum, dá pra gente brincar bastante. E eu gosto muito de vir aqui. Eu participo de segunda sexta, faço a modalidade de tecido, tecido solo, malabares, monociclo. Tecido, monociclo e perna de pau são as três coisas que eu mais gosto. Mas entre essas três coisas, que eu mais gosto mesmo é perna de pau. No circo, eles ensinam a gente a respeitar o próximo. Aí você aprende sobre a história dos, afri... dos africanos a história dos negros, um pouquinho da minha cultura, né? Eu aprendo que tem que dividir as coisas os outros. E também também tenho que ajudar o outro. os direitos da criança e do adolescente, adolescente. A gente tem direito à saúde, à educação, a brincar a não ter trabalho escravo. É, são direitos de todas as crianças, pode brincar. Ah, tem um monte de criança que não, não tem direito à educação só porque às vezes mora na rua ou, hum, ou às vezes não quer saber da escola, mas as pessoas buscam, levam e são rejeitadas. É difícil a gente viver aqui no Rio de Janeiro. As pessoas conhecem aqui como <laughs> Copacabana, mas não é assim não. Agora eu falo com um turista ir lá, ir lá, ir lá no Guararapes, eles vão ver que pior direto do mundo é, é aqui no Rio de Janeiro. Mas também lá em Salvador só passava Copacabana, Ipanema, me encheu tanto de esperança. Tanto de esperança, gente, que agora dá vontade de voltar pra minha terrinha. vem Eu queria saber como vocês cresceram aí, como é a cultura de vocês e um pouquinho do dia de vocês. Eu queria saber como é que vocês, como é que vocês fazem para poder para poder falar um com o outro, se tem pessoas que vai para lá eu não entende a língua dos outros. Vocês brincam como a gente brinca? Qual é o nome de vocês? Como é que vocês falam os nomes dos outros? Como é a vida dos crianças aí no seu país? Como é que vocês brincam? Como é que vocês brincam é, de bicicleta? E que Vocês podem mandar um vídeo resposta pra gente?